Qual é, Meleca? Fala aí. Oi. Tá me ouvindo? Pô, tá meio chosen ah, esse mic aí, mano. É porque da webcam, pô. Ah, da web? Vai... Pode que, pode crer. Vê se vai melhorar. Vou, vou entrar pelo celular aqui, ver se melhora. O seu tempo, irmão. Onde play Ash, Luz? o go Nautilus? É sim. E o wanna go Ash? Yeah, I wanna play Ash. Melhorou aí, ô TT? Melhorou, melhorou. O Lissim pra eles é flex ainda, tá ligado? Mas o que, que, é isso, Flex 2? É, not for meleca, dude. <laughs> Oh. sorry. Sorry, meleca. Sorry, sorry. He's sorry. not. <laughs> he's not robot, dude. <laughs> he's better. Actually. Concordo. Eita porra. Aí targetaram o melecão, viado. Ah, mano. Ah. Que isso, velho. Saiu entrando, mano. Eu quero entrar aqui, tá? Eu quero fazer três campos entrando. Gostei já, proatividade. Tem chance dele me gankar level 3? Sempre tem. tem. A chance sempre tá aí. Não. Hum. A gente ganha, tá? Nossa, Pode vir. Aí, nice try. É pena que ele nasce de novo, né, família? Não, tá, Vou mas ele tá morto. Tá, tá bom, tá bom, tá ah, bom. Orf. Ele no potion. We'll play safe. Ele fez o head só e desceu, mano. Ok. E o let bounce wave bot. Double crab, tá? Double crab. Eu quero pra descer. Ok. O Atrac pode descer? Posso, posso, posso. O Trando, vai, o Trando vai topside, mano. Ele não tem campo bot, ele é, tem sim, um campo. Que, ele provavelmente é, vai golem um agora. Sim, eu vou, vou guardar o, o golem e passo a parede. Sim, aqui. sim, boa. Guarda golem. O golem tá lá, né? Ele... Trando pode estar backside, ele, ele tem lobo vivo ainda. Né? Tá? Eu posso ir lá no bot. É, eu vou no reset. Actually? Yes, we're gonna reset. Jogou nosso tag ah, vamos tacar os bot, a gente pode tentar fazer dragon nesse stack. Farma. Farma os dois copos. Tá, né? Trash deve estar tá pelo mid aí, cuidado. Silas, not come, we Ah, dias do dragon, dias do dragon, dias do dragon. Tanto smoke. Não, o Tranto tá backside. A gente joga pra invadir ele aqui também. Lucy, you can move with Dan and invade Trando, não? Ok, ok. I'm going. É, é. Play safe. I'm going. Let's go and kill this guy. Very tá, tá. nice, guys. Can look to die bot after. Uh, oh, side TP? No TP, no TP. Ah, deu cut the wave. Yeah. Don't, no, no, back, back, back, just back. Can't dive, yeah, é, can't dive. Saga está no, no rio aqui. Dá pra cortar nele. Wait. Ele tá safe, tá todo pegado Okay. I don't have beating here. It's okay. Yeah, insane you. Acabou jogando o Rebe aqui no mid. Aí, é Congo bate. Hum. Cuidado top, o trão deve tá top, mano. Eu resetei já pra isso. Ah, guys, pode jogar aqui? Tem, pode, vou, pode. tem dado suficiente pro W? Ó, o Silo vai descendo, mas não, não, não. Só não estende muito. Ih, ih, ih. Back, back, guys, back, back. Ih, oh. Oh, Silas bot, Silas bot, Silas bot, Silas bot, guys. Vem, vem. wait. I can back, I can back, I can back, I can back, I can back. Don't worry. Bye, bye, guys. Oh. Ah, ele seems dead. Hero 10 seconds. Guys just... No. I think you guys win 3v3 topside. Hum. Pode bater pelo spot, acho. A gente atrás, atrás. Não, sim, a gente vai tentar forçar os caras a vir aqui. O, o trash tá mia, tá ligado? Ele já pode estar aqui. Férias bot. Let's push me together. Push mid. É, eu acho que ele, ele tá no. tá pro top aqui o trash se pá. I'll move mid one time. Mm. I don't wanna lose time here. Uh, I'll go back, but okay? Uh, they don't wanna fight, I think. Look, they're coming ah, back I go side. back. I go, I go back, bot. Listen, listen up, okay? I'll go back Ah, Shiba, dude. I lose my flash. Flash, right? Let's fight post three v 3, okay? We win. Yeah, I have ult. Wait, this guy has no cleans and I have ult. Mm. Turn the butt. We win 3v3. I hit guard of the... Trash no flash. Very strong. Uh, Silas... Kill this end, this end. Ah, he They're on the mid. Look at this, look at this, look at this. I'm looking, I'm looking. I want to trash, but... Eu só hero hero de King, guys. Ah, yeah, mid. It's good. Let's go. Let's go mid. Cover mid. Cover mid. Cover mid. No. No Herald? No, no Herald. Okay. Sion pode estar na play. Sion pode estar na play, tá, guys? sem ult. Ah, tá. Tá, tá. I can tá, go. I can go. I can go. I can go. You can. You can fight. You can fight. Aí o Aí está. Ok. É. Eu tenho TP pra play. Ah, I don't like to stay here. I don't like, I don't like. Just reset, just reset, just reset. Espera uma wave aqui pra vocês comprar bot, que eu preciso do meu dronário, que posso ter lá bot no 3D2 do Tron do Tô resetando agora. Ah, não, quero, não, não, não, não, quer, quer. Ah, Uh, he's resetting? Vai, bloqueia, bloqueia, bloqueia. É. Bom. You can fight, you can fight. Flash. Kill this guy. Kill guys. Sion, eu vou resetar a ideia. 아이 비링, 아이 비링, 아이 비링. We don't like this. This back. This back. Go, go, go, go, go. Tá Quem tá descendo, tá? O Silas tá descendo. Saiam? Pum! Ah, tudo bem. Tá bom, nice tá bom. Nice guys, stand up, but, really low. Eu não tenho TP, eu tô dando B, tá? 40 sec Drake. Yeah. I'll ah, reset for Drake. for Dragon too. No flash, 8 no flash. Wait. Wait. Huh? Slowly, slowly, slowly. Back, back, back. I watch, I watch, I can Here, guys. Help Not me. Fight. Oh. Ah, up here, up here. Kill this guy first. You can fight, you can fight. You can fight. Back, back, back, back one time. Oro, oro. Cold Drake, Cold Drake, veio ainda. Ash tá sem o. a ult Ignite, tá? Nice. É, é de no flash, é de no flash. Ai, né? ah, TK, eu vi. Michael! It is mother do foco, bro. I think Asad is here. maybe, maybe. I can't... Like, I'm here, I'm here. Can someone come? I can't smell... What can you do? Ah. Nope. Right. Nice, nice. 40 segundos lá. Nossa, a tá batendo, velho. É, não, não dá pra levar isso não, mano. levar isso não. Pode chutar os trash. The overbot hum. quem ult. Wait, Wait, quem kill this guy? Mata na última, mata nem ah, mais ninguém. Aqui ah, quem é isso, aqui ah, quem é isso, aqui quem é isso. Go, go, go, go, go, go, go. Not today. I think é I cancel both. I think Sally's here too. Hello. hey. oh, oh. oh, I think. Okay, okay, okay. Like, okay. Not today. Ah, Pega o head. Ó, mid. Ó, esse aqui. Que isso aqui? Ficou doido. Chutou. Chutou, brabíssimo. Hum, arrow, cuidado, viado. Hum, deu ruim pra tu, hein, vagabundo. Não, não, não, não, não, não, não, não. I'm going, I'm going, I'm going. Ah, up, up, up. I'm, I'm fine, I'm fine. <laughs> Not today. Like not today. Oh. Nice, nice. Bora, bora, bottom. Oh! That low, I think you guys can finish. They know what you're doing. CP. Wait. Ow. Oh. Ah. Wait, Silas CP for to kill you? Okay. Ah, they don't want okay. to ban. it, it happens sometimes, but not in my life. Luigi! Yeah. Where are you? Os caras ficou doido aqui, velho. Olha o flash da Félix. Uh, flash mechanics. 잘 가게 되세요, 나. 와, 정글 gap, 씨발. aí, come, come, come. Ah, What? Moving. Vou dar medo neles aí, ó. Olha, Aaron! Nossa senhora, mano. O cara flechou o quê, velho? Filho de uma Ah, ah velho. Ah. A férias, hein? Ó, Félix. Errei. Relaxa, o anel gaúcho aqui, ó, sem olhar. Ei! Tava roubado, hein? velho. É foda. Oh! Atalhos! Uh! Zonas e... e flash do Silas. Oh! Não acerta skill, eu não tomo skill de prata. Hum. Ah! Shiva! Ah, ai! Ah, my bad! Uau, que cara pica. Ai, velho, Uau. ele... Solo Gronk, guys. Nice. Maybe I only look to ult. I'll take that. Ah, Demora uns 10 seconds pra chegar. É, a gente só ganha, só, só, só já que Oh, died, dude. <laughs> Foi. oh! Oh! That's Lucy like. Yeah, é, like, like Lucy. Hi, help me please! Not today. Bye. Shiba. Nice. Nice, guys. Boa, boa, boa, rapaziada. Valeu. O inglês tá pegado, mas... ah, gameplay tá, tá em dia, velho.